Y esta canción canto, ¿verdad? En el estudio hace cantar, vaya la cosa. Y quien dice que no soy cantante, sino cantista. Ahora voy a escuchar cómo le cambio la Suscríbanse. Vamos, la acá, saltamos. ¿Por qué lloras? Porque sube mi vida, viendo que ya me he casado mi vida. ¿Por qué lloras? Porque sube casado, mi vida. Tú soltera, yo casado, mi vida. Así ha sido mi destino, mi vida. Tú soltera, yo casado, mi vida. Así ha sido mi destino, mi vida. bailemos, nos saltemos, mamita, que no nos vea mi señor pongo con salteo, mamita, que no nos vea mi señora, mamita. Cuando quieras escribirme, mamita, no me escribas por las noches, mamita. Cuando quieras escribirme, mamita. tal? Más o menos. es igual. Yo, bueno, al menos me el gusto de llegar a